Shitta sana tasalli Qara bo'sarim sani shu uzunligini bittalab Mani tardim yosh keragim shu bola Ustiga miskini to'xtamay maydalab Bilmadim qachon azoblarim o'tib ketar Sen mani unutib o'rgansan Qanday uddalading buni Man bo'lsa unutishyapman Mayli vaqt ketib borgan o'laman sandan miyada aylanadi xayoli ketishi oson sanim hammasidanim Men bu gap ketini ham uzmadim agarda sevmasam sani chuqur shu aytarmidim Tanlasan qalbga og'ir qilmishlaring Tushuntirmoqchi e, e, e, edim meni tushunmading Jonim sevmayman deb meni ko'zlarimga qarabay Yigirma birga indamay kechding rustam kutmagandim Tanlasan qalbga og'ir qilmishlaring Tushuntirmoqchi edim meni